سلام دوستای عزیز فرحت هستم از چینل Tech TV افغانستان امروز آمدیم به کمپانی فونتک و میخوایم امروز خدمات فونتک به شما عزیزان معرفی کنم و موبایل که در دستم هست موبایل آیفون 6 است و کار میکنه فعلا جور است میخوایم که موبایل ما بشکنانیم و مراحل میشه به شما عزیزان نشان بدیم دوستای عزیز موبایل روشن کنیم به این شکل و ما میخوایم که امروز بشکنانیم و مراحل ترمیمش برای شما نشان بدیم میخوایم که این موبایل اشکال به این شکل خب دوستان عزیز قسمی که ما دیدیم موبایل شکست و دوباره میریم به کمپانی کنتک و مراحل ترمیم میشه نشان میتونم شما ابتدا خب مشتری میره موبایل به خاطر ترمیم اول ما رسپشن داریم در رسپشن اونجا موبایل میتن عوارض موبایل چیزی که بر موبایل پیش آمده یعنی که سوخته یا ای که چارج نمیره یا هر مشکلی که داره اوجا گفته میشه او باز از بخش رسپشن میاد بخش تخنیکی و ما میبینیم که چی مشکل داره موبایل مشکلات موبایل دیده برای مشتری دوباره ما میگیم که اینی مشکل داشت و این که مصرف میآید چی پرزه کم بود داره چی میفته بعد از باز اگر مشتری قبول کرد ما او را ترمیم میکنیم و بخش ترمیم ما هم بخش hardware است هم software بخش software ما unlocking است و با وجود unlocking میتونیم اپلیکیشن برای موبایل دانلود کنیم یا اپلیکیشن هایی که مشتری ضرورت باشه برش او را برشان بندازیم و هر مشکلی که در قسمت software یا hardware پیش میاد در اینجا قابل حل است و ما میتونیم در خدمت مشتری ها باشیم هر مشکلی که باشه ما در خدمت است. software process ما که هست ما وبسایت داریم به خاطر unlocking موبایل موبایل های مثلا Apple ID اگه می داشته باشه موبایل های اپل از کمپانی اپل که است اینا باز دو نوع داره یک نوش بلاک است یک نوش کلین است ما هر دو نوع وبسایت داریم برشون انلاک میتونیم بکنیم یا بعضی موبایل هایی هست که از خارج میه و سیم لاک می داشته باشه اما سیم شون برشون انلاک میکنیم و این کمپانی های مختلف داره مثلا تی موبایل از رایزون از یا هر کمپانی که باشه ابتدا در وبسایت راجستر میشه چک میشه مصارفش گفته میشه برای ما بعد از اون ما برای مشتری ریزالت میدیم اگر مشتری قبول کرد بنا به درخواست اونا ما اجرات میکنیم